Bonjour à tous, vous êtes bien sur 100% accessibilité. Je fais cette vidéo pour vous demander de l'aide, pour me conseiller des lieux que je peux faire des vidéos sur des lieux accessibles. Faut pas hésiter de me le proposer, je suis un peu en panne euh, d'idées, je veux dire si vous pouvez m'aider, ça serait franchement sympa et cool. Honnêtement, hein, je vous remercie d'avance. Et n'oubliez pas de liker en bas à droite. Au revoir.